है ना ना ऊपर है मेरा और इनका नाम मैंने अभी तक रखा नहीं है चाय तो ये बिल्कुल भी नहीं पीते अभी मजा आएगा ना बिल्कुल

करेंगे कमीन खोरी और क्यों ना करें मम्मी हमारे डैडी और भाई साहब अपनी वाइफों को छोड़ के सारा दिन फाई पे क्या क्या देखते हैं हमें नहीं पता फसल के लिए पेस्टिसाइड लेने शहर जाते हैं लेकिन लेकर कुछ और आते हैं या ये कहें कि किसी और की लेकर आते हैं कितने शानदार बुद्धि बहुत तेज है आप क्या समझ एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना अरे जानकी सुनो जी और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार oh, oh, oh, <laughs>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 मिनट देखा मैंने आज लौंडे पता है तुम्हारा बिहेवियर ना कभी कभी महा मादर चोट हो जाए और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है वैसे ये बताइए केले का साइज कितना था हमें नापे तो नहीं थे लेकिन हाँ इतना बड़ा होगा इतना बड़ा अगर हम हाथ लगाते ना तो इतना बड़ा हो जाता How are baby? अरे मैं अच्छा हूँ तुम बताओ तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना हाँ पर क्या फायदा बात तो नहीं कर पाऊंगी ना क्यों ऐसी क्या गलती हुई मुझसे सोना वो रिचार्ज खत्म हो गया मोबाइल का अरे इसमें क्या अभी एक मिनट में तुम्हारा छह महीने वाला पैक करके देता हाँ हुआ रिचार्ज थैंक यू तो बेबी आज मिल सकती हो ना फिर अरे अब आ गए मैं बाद में फोन करती हूँ बेबी बा तेजस्वी लोग हैं हमारे बनाया तुम रुको जरा सबर करो देखा इस चांद के टुकड़े का कमाल चांद से टुकड़े का मंगल ग्रह के अंदर टुकड़ों का कमाल है और समय